Good morning, Mr. and master. Lynch. It's September 21, 2021. It's uh, Tuesday. in Naples, 79 Fahrenheit, around 26, 27 Celsius. Uh, this means uh, that um, uh, isn't that very, very very very hot today this in this video um, because there's also a, um, a uh, good uh, wind uh, soft wine at this moment um, but however tomorrow we will go on autumn so uh, as I said in uh, these uh, days I think the temperature and the atmosphere uh, will change totally and uh, today uh, I now show him a thing. Buongiorno a tutti. Ah, ieri avevo detto che la tastiera eh, probabilmente non funzionava più. Ah, in effetti, dovrei dire così, ho comprato un cavo nuovo, uh, però praticamente fino a qualche minuto fa non si accendeva ora dopo tantissime prove si è accesa ma praticamente come potete vedere dalla mia mano solo se mantengo in questo modo qui il cavo la tastiera resta accesa altrimenti si spegne ora eh, dopo tantissime prove sto per fare cioè ho intenzione di fare un video in cui avrei detto che in effetti era morta, la tastiera era morta perché fino a qualche minuto fa non si accendeva proprio. Adesso, eh, solo, <laughs> in questa posizione con la mano, praticamente resta accesa. Quindi, per me, significa che... Uh, per me significa che è ancora viva ehm, però probabilmente credo si debba riparare, ma, ma anche no, può essere anche con un semplice vento eh, dentro del cavo resti mettere qualche nastro vicino al cavo, restica accesa e poi eh, ricordo che eh, questa tastiera insomma c'ha più di tre anni, io ce l'ho praticamente da quasi tre anni e mezzo, il 3 ottobre fanno, compirà tre anni e mezzo il mio possesso e che ancora prima eh, l'ho comprata praticamente usata, quindi c'è cioè, molti anni di vita credo, eh, e tra l'altro la comprai con i soldi della mia borsa di studio, 300 euro mi sembra la pagai in offerta, e dovrebbe costare sui 700 euro originale, e sì, eh, con i miei soldi la borsa di studio della mia università in filosofia, eh, che dire, eh, allora spero che eh, con qualche piccolo aggiustamento ritorna effettivamente in vita come sembra adesso e quindi vediamo un po' su The Mythical Keyboard My Mythical Keyboard uh, eh, as just see uh, now is in a state of repair uh, I think uh, it uh, will work again uh, if he uh, seen the previous uh, previous fragment or clip uh, let's see what will, happen. what will happen eh, otherwise I will buy a new keyboard but waiting for the keyboard I console myself with the fact that yesterday my Naples, Napoli football team, a team of a team of the heart, won its match, and so now we are on the top of the classific of uh, Italian football championship, and this uh, the last time we uh, on the top for uh, we for us on the top of classific was. Uh, uh, three four years ago on the last season of uh, Mr. Sarri one of uh, the best coach in uh, Napoli history football team history uh, and so uh, I'm very happy of this and I hope that uh, the Naples continuing in this way because uh, this year it's very gold gold occasion for us anyway uh, CC I think it's visible um, we don't have in this moment those beautiful beautiful blue skies and golden golden sunshine it's uh, uh, mostly cloudy uh, I think uh, as I said in the previous days uh, It could rain from tomorrow or Tuesday, but as always, we'll see. So, from the mythical window, with the colored curtains, and it's green shooter. Near, near me, today, and finally, from an absent in state of repair keyboard however have a great day him and everyone too